Zure prestakuntza eta etorkizun profesionala informatikara edo adimen artifizialera bideratu nahi baldin baduzu, hau da zalantzarik gabe zure fakultatea. Arrazoi asko Besteak beste, somos la facultad de referencia en el País Vasco, tanto en docencia como en investigación. Hemos formado más de 4.000 profesionales y seguimos siendo el centro con el mayor número de estudiantes. Tenemos la oferta formativa más amplia, Tres especialidades en ingeniería informática, ingeniería de computadores, ingeniería de software y computación, una amplia optatividad y el nuevo y pionero grado en inteligencia artificial. Además, si decides continuar con tus estudios, tienes una oferta de cuatro másteres y dos programas de doctorado. Ikasleen iritziz, irakaskuntzarekiko gogo betetze maila handia da, eta posik daude egindako ikasketekin ya hogei ikerketa talde ditugu. Zure etorkizuna, ikerketa, garapena edo berrinkuntzara bideratu nahi baldin aukera bikaina Una facultad en contacto con el mundo laboral. Más de 100 entidades y empresas colaboran con nosotros ofertando prácticas, trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, así como tesis industriales. Cinco aulas universidad-empresa. Espacios específicos para la colaboración y desarrollo de proyectos innovadores, desde realidad virtual y aumentada hasta computación cuántica. Labur bilduz, prestakuntza eta formakuntza osoena. Satoz gurekin, zure zain gaude.